Welcome to Galaxy Unpacked 2023. Ontem foi dia de Unpacked 2023, o evento onde a Samsung apresentou as primeiras novidades do ano. Como já era esperado, foram apresentados os três novos flagships da marca coreana. We are excited to introduce the Galaxy S23, our best Galaxy S series ever. Os S23 são smartphones bonitos, sim senhor, mas acho que os S22 também o eram e tinham um bocadinho mais de personalidade. Tirando isto, acho que os S23 trazem pouco ou nada de novo. The presentations you will see today were all filmed with the Galaxy S23 Ultra. Lá pelo meio chamaram o Ridley Scott para fazer um filme com os novos Galaxy. E é aqui que entrou uma pequena irritação minha com este tipo de marketing xoxo de gravarem coisas com smartphones para mostrarem o quão as câmaras são incríveis. Vamos lá ver, a qualidade não é assim tão boa. A imagem tem demasiada nitidez e detalhe, e nota-se claramente que foi gravado com um smartphone. Não deixa de ser incrível a qualidade que já se consegue com um dispositivo tão pequeno, mas ninguém vai começar a gravar filmes de Hollywood com o smartphone, nem o Ridley Scott. With Super HDR, you can capture a wider range of light and dark tones in your videos with more accurate colors. You can now film in 8K at 30 frames per second. We've made it easier to autofocus with Super Quad Pixel. Foi uma apresentação muito focada no vídeo. Optical Image Stabilization, or OIS, is a technology that helps increase the steadiness of your footage. On the Galaxy S23 Ultra, we've doubled OIS's capabilities to increase the area in which motion can be offset. Dedicated new image processing algorithm separates noise and details by performing multi-frame processing with AI. Falou-se de melhorias na fotografia noturna. When we're taking a group shot, the AI Object Aware engine recognizes different objects, like our hair and clothes, and separates them from the background. De resto, o mesmo de sempre, falar de especificações e dizer que It's the most powerful and efficient platform ever in a Galaxy smartphone. Depois tivemos gaming. Our new GPU also enables a ray tracing module. E depois apresentaram o Galaxy Book Ultra, a resposta da Samsung ao MacBook da Apple. The Galaxy Book 3 Ultra is equipped with the latest 13th gen Intel Core processor. You can choose from the Core i7 or i9, NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU. Além deste, ainda apresentaram novas versões dos seus outros PCs. Galaxy Book 3 Pro 360. Que belo nome. For those who want the benefits of a tablet and a PC in one. And the Galaxy Book 3 Pro for everyday performance. Multi-device connectivity comes in handy. A Samsung mostrou também que continua investida em ser alternativa à Apple, copiando algumas das suas funcionalidades. You can even copy and paste across displays. You can turn your tablet into a second display for your PC to make full use of your PC, phone and tablet all at once. Apesar do Galaxy Book ter boas specs para criadores e artistas, at $2199. este preço acaba por ser um bocadinho difícil de recomendá-lo quando existem melhores alternativas como o MacBook Pro M1 ou M2. With One UI, you can truly make your smartphone your own. Ainda pensei que depois disto fossem apresentar algo de novo com o One UI, mas também não saiu grande sumo daqui. We designed the Galaxy S23 series with the planet in mind. Depois lá falaram de como são ecológicos e da reciclagem que fazem. The Galaxy S23 series is the first to use Corning Gorilla Glass Victus 2, which contains 22% já estava eu bastante aborrecido quando chamaram ao palco um representante da Google para falar sobre a parceria de sucesso que têm feito. E eu ainda pensei que fossem anunciar algo de novo para o Android em geral, mas na verdade foi só para promover alguns produtos da Google. E foi, foi isto, não foi? Parece, parece que foi isto. Um bocadinho aborrecido. Bem, agora é só esperar pelos eventos da Google e da Apple ali pela altura da primavera.